各位老師同學，你哋好啊！隨住 STEM 教育咧喺香港越嚟越興盛咧，相信大家都唔會唔知道咩叫 3D printers 立體打印機㗎啦。而卡洛斯自己咧就自從二零一四年開始咧，我就自己膽粗粗咁去裝嵌自己嘅第一部 3D 打印機。但係之後咧，我就一直追蹤創想三維，以至到學校同埋屋企咧，而家都係全面使用創想三維打印機嘅系列。因此咧，好多朋友咧喺購買 3D 打印機之前咧。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 所以早期嘅飛機打印機咧，唔係一般人可以承擔得到噶。直至到幾年前啦，香港學界方面咧，由一啲先驅去引入呢個飛機打印啦。當時佢哋引入嘅咧，都係幾萬蚊一部嘅外國進口貨。卡洛斯咧作為一個創客咧，好想認識呢樣嘢，但係亦都唔會有咁大筆資金去引入呢一種咁嘅飛機打印機。於是當時採取嘅方法咧，就參考一啲創客嘅資料啦，而去買 parts 翻嚟自己裝嵌啦。咁我第一部裝嵌嘅機咧，係一種三角形嘅飛機打印機。 名咧就叫 Delta，中文叫三角洲嘅。买晒零件翻嚟之后咧，断断续续砌咗成半年有多，先至能够工作到。由于砌完之后咧，你就可以用翻部 printer 咧嚟打印一啲配件去将佢升级，嚟制咗啲支架去安装啲线路板啦，又或者更换下啲滑车啊，改啲皮带咁啊，又可以打印个支架去安装啲耗料啊。后来为咗改善个打印质素咧。 仲安裝咗雙涡輪抽氣扇，咁當然亦都係打印支架去安裝佢啦。但系由於咧嗰啲配件咧都係烏合之眾，所以無論點樣調校咧，出嚟嚟嘅效果咧都係強差人意。安裝完咧試個打印效果就唔係咁好，但係咧讓我咧認識到 3D 打印嘅原理啦。由於我真係想將 3D 打印引入去我哋學校噶嘛，咁複雜先裝嵌一部機出嚟，而個打印效果又唔係咁好，咁可以點算咧？ 於是我就繼續淘寶啦，就俾我揾到第一代嘅創想三維產品。咁呢部產品咧就叫做 CR 七，可以係整部機發貨，亦都可以賣散件嘅。你見到咧佢嘅設計咧就係 XY 二軸設計，即係 X 咧就係打橫行嘅一個軸，而 Y 咧就係個托盤，而二軸咧就係一條螺絲杆。三個軸咧都係分別用呢個步進摩打去控制嘅，而仲有第四個步進摩打咧。 就係呢個負責擠出材料嘅衣轴啦。佢嘅設計咧，似乎仲簡單過我自己砌嗰個三角洲。但唔知點解，佢嘅準確度咧，好似特別高咁，印出嚟又靚。而最重要咧，係當時買散件嘅價錢啊，平到你唔信啊！每部機咧，大約係一千蚊留下嘅啫。於是我就的起心肝，為學校買咗十部八部，仲同啲學生咧一齊去安裝試用啦。 仲喺我哋學校六十週年慶典咧，將我哋嘅 C L 七咧一字排開，跟住我仲將呢批機咧上晒櫃，做晒秋風，成為一個完整嘅飛啲打印工場添。而 C L 七咧仲咁簡單而價廉物美嘅設計，加上佢嘅打印質素啦，絕對可以媲美高級嘅進口貨，亦都實在幫咗我哋學校咧喺飛啲打印方面行咗一大步嘅。而當時卡洛斯咧仲喺視藝科啦同埋電腦科裏面 引進呢啲使用 3D 打印嘅习作，例如成個學界都知道嘅 3D 打印木同笛啦，喺一六一七年卡洛斯仲利用呢個 3D 打印木同笛嘅課堂設計參選行政長官卓越教師而得到嘉許添。可想而知咧，呢個 CL 七咧對我嘅影響有幾大啦。個 DIY 嘅味道好濃厚啦，可以俾我哋裝嵌啦，但系因為冇熱藏。 咁所以咧脱床方面係有啲困難嘅，由於係創上早期嘅生產啦，所以有啲部件咧唔多唔少有啲問題。而卡洛斯亦都係啱啱入門，所以自己都唔係好識維修。當我叫天不應叫地不聞嗰陣時咧，淘寶個客服咧竟然同我講，佢正要嚟香港可以上我屋企幫我維修。呢件事真係令我腦洞大開，我從未見過淘寶個客服咧會咁上心一件事，會過嚟香港咧同一個客人去維修，咁都未夠吃驚啊！ 因為呢位先生咧上完我屋企啦，修理完 C L 七之後咧，喺交談之中，我竟然知道佢原來就係創想嘅創辦人劉輝林先生。我哋而家叫佢劉總啦。其實當時我已經咁諗啦，因為咁努力去創業嘅年青人點會唔發達啦？果然一年一年過去之後咧，發覺創想嘅產品越嚟越多，亦都見到劉總嘅業務咧蒸蒸日上。創想三維嘅產品咧，揚威國內國外。大家可以過嚟睇下我呢邊嘅 C L 八咯。 就係 CL 七嘅改進版，咁呢部都放咗喺我屋企都用咗好幾年嘅。CL 八咧，好似一部大型嘅 CL 七咁，可以印到二百乘二百乘二百，但係底板已經改成熱床，脱料方便好多。喺疫情早期，我都係靠緊佢嚟印 mask r i n g 嘅啫。只係最近咧換咗新機，我先至將佢拎咗翻嚟學校啫。而後面呢兩部咧就包括係 CL 八嘅再進一步啦，CL 十嘅 Version One 同埋 CL 十嘅 Version Two 啦。 你見到咧，都係採用咗龍門嘅設計嘅，於是咧就更為穩陣啦。由於 C L 十咧印刷範圍係三百乘三百乘三百，所以當我屋企用緊 C L 八嗰時候咧，學校已經轉咗用 C L 十去照顧學生嘅需要啦。而 C L 十 V Two 我相信更加多人認識嘅，因為好多人之前問我意見咧，我就介紹咗佢買呢一部嘅打印機啊。睇緊首部《一燈大師》，我都曾經同你一齊咧去將呢部機拆箱啦，係咪？而卡洛斯咧自己亦都拍咗多個影片去介紹呢個型號嘅。 包括讲解点样安装泰坦打印头去打印 TPU 软材料啦，同埋直播点样喺 CL10V2 上面安装同埋测试 BL Touch 自动调平器。咁当然创想嘅产品咧远唔止我前面呢几部噶，佢仲有其他 3D 打印机同埋型号啦，亦都有立体扫描器啦，仲有光固化打印机添。随住创想三维嘅发展越嚟越蓬勃，全世界嘅 Maker 都喺度关注同埋采用佢哋嘅产品。 卡洛斯認為，我哋香港嘅 maker 嘅教育都應該急起直追啦。最近咧，我都仲有同劉總溝通，難得咧，佢就好支持咧。我喺網絡上介紹佢哋公司嘅產品，而且咧仲願意借出機器咧俾我去做拍攝嘅工作，讓更加多香港朋友咧都能夠認識 3D 打印機依回事係乜嘢。所以嚟緊咧，我就會有個好長嘅系列，一集一集同大家解釋 3D 打印機嘅基本點，樣設計模型同埋切片點樣選擇打印材料。